आप लिखो ब्लाइंड स्कूल जो ब्लाइंड है वो टच से पढ़ सकता है जो नॉर्मल है वो आँख से पढ़ सकता है अब मैं आपके सामने जो मैंने लिखा है इस पर वो थोड़ा सा पढ़ पढ़ के बताऊँगा क्या मैंने लिखा है <clears throat> जो मैंने लिखा है मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ए टू जेड चाहे ताकि आपको समझ आए कि ब्रेल क्या है जो ब्रेल मैंने लिखा है A B C D E, F, G. Hey, come on. कि जिसके पास आंख नहीं है वो भी पढ़ सकता है जिसके पास बाजू नहीं है वो भी पढ़ सकता है वही डोंट रीड विथ आईज वही read with mind of P L A N T S use of plants sir ये मैंने सेकंड पोजीशन ली थी थर्ड दिसंबर को डिसेबल डे के दिन में गर्ल्स हायर सेकेंडरी में ही हमें प्रोग्राम था तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट पोजीशन लाई है ये उसी की सर्टिफिकेट है हमें तो भी मैं एक में जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने दिया है फर्स्ट पोजीशन का हमें क्या करते हैं हमें बुलाते हाँ बच्चे आ जा आप आपके लिए छड़िया हमें क्या छड़ियों क्या क्या करना है हमें आज तो बच्चा अपने दिमाग से चल सकता है हमें गवर्नमेंट की छड़ियाँ नहीं चाहिए ना हमें गवर्नमेंट के हमें चाहिए अगर उनको मदद करना है तो वो आगे आए और हमारे लिए बिल्डिंग दे और हम ताकि हम रेंट से बचें हम हम हमारे सर हमें आगे चला सके और वो दे दे लैपटॉप दे दे जो टॉकिंग हो और ब्रेलर्स दे दे बाकी चीज़ सिस्टम दे दे